Ощущение, что носитель часов Девушка. Молодая. Чуть моложе меня. Это означает что? Я суперэлитный ниндзя, и в любом случае когда-нибудь стану Хокаге, поэтому запомни хорошенько мое имя.